Прям не одеваешь, шагаю в магазин Мимо людей бегу за бургером своим Посторонние взгляды точно на меня Что вы все толпитесь, быстро разодвинетесь Магазин, магазин, пицца и еда Магазин, магазин, пицца и еда Магазин, магазин, пицца и еда там меня ждет моя любимая еда. А вот я вижу вход, ну вот я в магазине, беру свою корзину. И тут я вижу пиццу, любимая горчица. Испугалась продавщица, набираю все, моя тележка поправима. Магазин, магазин, пицца, еда. Магазин, магазин, пицца, еда. Магазин, магазин, пицца, еда. Уже тут меня ждет моя любимая еда. Где же ты мой бургер, а вот же ты бежишь. А ну-ка, стой, от меня не убежишь.